Hey guys, welcome back to my channel. So this video is going to be in Portuguese, so before you keep on watching this, just turn on the subtitles that I made specially for you and just keep on watching with subtitles. Sim. Yes. Yes. Keep on watching. It's subtitles. <laughs> ok, pessoal, então este vídeo vai ser em português. Acho que vocês também já merecem, porque eu estou sempre a falar em inglês, por causa da maior parte das pessoas ser de fora. Mas se vocês podem ler legendas, eles também podem. Uma vez na vida. Por <laughs> isso, achei que era mais genuíno, porque é uma colaboração com a Andrea, Oi. que é uma maquilhadora aqui do de Porto, Portugal, da nossa Porto, cidade, nossa Portugal. Por isso, achei que era melhor se falássemos em português, estávamos mais à vontade. Uh, nós fizemos um vídeo para o canal dela Sim, e vocês têm que ir lá assistir. Tem que ir lá ver. É algo mais usável. Exatamente, como não é tão extremo como este, mas é mais usável. Sim. E vejam também todas as maquilhagens que ela tem lá. Oh. Ah. Montes de tutoriais yeah. lindos para vocês. Uh, e hoje, aqui no meu canal, vamos fazer este look de hum, Dia de São Valentim, Dia, de dos Namorados, né? quiserem chamar. E é Vocês assim... podiam usar se não tivessem os corações e tal. Sim, todo mas... ele é usável, Sim. principalmente os olhos, que é tão incrível. <laughs> Por isso, vejam mesmo com atenção como é que ela fez. Uhum. Uh, os corações foi só para dar assim um ar mais... Mais romântico. mais criativo. Por isso, é divirtam-se a ver este tutorial e até já! I need feeling like you want me And I guess in a way you do some space to think this through Call me on now uma paleta da Makeup Forever e vamos usar aqui esta cor mais escurinha. Ora bem, vamos passar aqui uma segunda cor, a Blood Sugar, que usei no último, no meu vídeo. Já, <laughs> yeah, vamos usar vermelhos outra vez. <laughs> right on the line, no Losing it on you so last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry And I don't wanna fight with you I would rather lie to you Vou usar um pigmento de Inklote. um rose gold. E ele é o número 123. Como eu não fico por aqui, eu vou usar aqui um rose gold também. É da P. Louise, é uma marca que tem, é de Inglaterra. E que a Andrea adora. Que adoro. <laughs> Este é o Golden Diga. Golden Diga. Golden Diga. Este é o um, Wanderlust. fazer um eyeliner. Eu como não tenho eyeliner branco, eu vou usar aqui o lápis, o Jumbo da NYX. Jumbo. O Jumbo. Que eu vou dar uma definição aqui, uma linhazinha branca. Que eu vou só escurecer aqui a ponta. Bem, gente, já coloquei as pestanas. Tcharam! Uh, ainda não vou acabar o olho, mas vou fazer a pele. Vou usar um primer. Este é da Bobbi Brown. Hum, é bem. qualquer coisa de magia. Vamos usar aqui uma base. Esta é da Lancome Tent Eye da Ultra. Ela é escura, mas eu vou clareá-la. Um misturador da Body Shop. E ela é branquinho e dá para fazer mistura. Vamos usar aqui um corretor agora. Também é da Bobbi Brown. Like And I guess in a way you do. Vou fazer sardas. Os corações vêm por último. Bem, já devo selar agora tudo com pó translúcido. resto da pele. Vou só terminar os olhos. Por isso é as mesmas cores que usei na transição, ninho. Vamos passar aqui um lápis na linha da água. so you won't see Cause the pain is in my eyes Vamos agora fazer o contorno da pele. E vamos usar... Um da Makeup Forever, uhum. mas ele já não existe, agora as embalagens ah, okay. são novas. If you feel my mind, call me on Vamos a um blush, que é da Flormar. Eu vou usar com o mesmo pincel. Bem, antes de eu colocar o batom, eu vou fazer, vamos fazer aqui uma coisa muito gira, que é os corações. E eu vou colar corações. Vamos passar as sombras vermelhas por cima disso. E agora? Vou tirar. Agora vamos para o iluminador. Jeffree Star Palette Titan Nice. Ice, ice, ice. Call me all night long. Try to give you hints in a heart to see. Vamos usar aqui a paleta da Anastasia Beverly Hills, que é de lábios. E vou meter gloss também. waiting on you, so I last thing. Uh, pessoal, foi isto. Espero que tenham gostado do tutorial e que tenham gostado de nos ter aqui as duas. Não se esqueçam de ir ver o canal da Andreia. Temos dois Sim. vídeos que saíram ao mesmo tempo, este e um no canal dela. Eu sei que é em português, mas tem coisas muito fixe e tutoriais Sim, muito fixe. e vale a pena. Eu acho que o YouTube faz legendas automáticas, claro. senão nós fazemos, não há stress nenhum. Vão Exatamente. ver o canal dela que vale muito a pena. Pronto, e é isto. Está na descrição. Espero que tenham gostado. tenham gostado. E digam nos comentários se querem mais. Sim. colaborações entre nós. É que a gente, a gente fala entre nós e coisa. Faz acontecer. <laughs> A gente faz acontecer se vocês quiserem. vídeo. E like, eh, partilhar, subscribe, vocês, vocês sabem o que é que têm yeah, que fazer. Sim. E pronto, até à próxima. Beijos. Bye.